zijn op Coachella aangekomen. Jee, zo leuk. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. En ik zit in de auto en we gaan naar Coachella. Dus echt zo leuk. Vorige keer, ik ben twee keer eerder naar Coachella geweest. Het wordt mijn derde Coachella. En van Sander ik denk dat Sander wel iets van zes keer of zo geweest is. Die is veel vaker geweest. Die heeft er ook best wel vaak gedraaid. Ehm, maar in ieder geval vorige keer, ik weet nog heel goed. De laatste keer dat ik naar Coachella ging is denk ik in 2014 geweest. Dat is vier jaar geleden alweer. En toen draaide Sander ook. En toen dacht ik nog, oh het zou zo leuk zijn als ik een YouTube kanaal zou hebben. En dat ik het kon delen. Want nu gaan er best wel veel mensen naar Coachella. Maar destijds gingen echt nog niet zoveel mensen. Dus, um, en nu ga ik het allemaal vloggen. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe deze trip gaat verlopen. We zijn in ieder geval veel te laat. Ik moet om vier uur bij een feestje van Purla zijn. En het is half drie en we zijn nog in L.A. We gaan nu rijden en Olivia blijft in L.A. met de oppas. En we zijn zondag weer thuis. Twee nachtjes zijn we weg. En die gaat lekker naar het strand en leuke dingen doen. Maar ik ga er wel heel erg missen. Maar goed, a lot of talking. Let's go ik heb mezelf gedecoreerd in de auto. Want we wilden eigenlijk... Oeh, sorry. We wilden naar het hotel, maar ehm, we hebben er echt super lang over gedaan. Het was mega druk. Dus ik heb mijn haar maar een soort van in de auto gefixt. En ik weet ook niet of ik het leuk vind. En er een rare waas op gezet. Zo. En ik heb deze flitters opgevoerd. Misschien dat jullie wel stoppen. je alleen maar die. Niet die andere moet eruit. Trust me, dat is leuk. En ik ben, ik ben me helemaal gek aan het genieten. Gek aan het genieten? Ja, en ik, ik heb, ik heb, in één moment heb ik geen zin. En dat is? Dat is als ik deze G-Wagon weer moet inleveren. Hij shakes, ja. Ik ben echt, ja, dit is just... Want het lijkt, kijk, oké, ik snap wel dat het <clears throat> misschien niet... Uh, you know, the world's most environmental friendly car is. Nee, ook niet even de maar als je, Maar als je een V8 op je eh, kontje hebt, in mijn geval kont. Dikke kont. Is op een Amerikaanse snelweg best lekker. Mag dat toch? Ja. Ah, joh, het is maar even. Ja, dus we gaan ons de auto omkleden en we hebben een superleuk hotel, maar daar kunnen we dus niet inchecken. Tenminste, dat kan wel, maar we hebben daar geen tijd voor, want we willen wel nog een beetje van de dag niet op Coachella twijfel echt over, maar I don't know. nee, alleen deze in, dat zeg ik wel, dat is toch super cool. Maar één vlecht is zo random, misschien moet ik het er helemaal uithalen. Oké, okay, nou Waarom kunnen jullie niet live beantwoorden? Aan de YouTubers vragen. Nee, maar zij zien dit pas woensdag. Ik heb ja, zin dat jullie deze vlog zien. Ja, maar dan kunnen ze toch sowieso... Oké, luister, even één ding. Wie gaan we allemaal zien op Coachella? Oké, één. Ehm, ik wil graag de weekend zien vanavond. Ik Louis de chat Is het vanavond ook? Eh, weet ik niet. Kijk, mijn vlucht. Volgens mij morgen. Ehm, en ik wil Fleet Foxes morgen heel graag zien. Post Oh ja, en Post vind ik, wil ik ook graag zien. Ik denk toch dat ik misschien mijn haar eruit ga halen. Odessa? Ja, ik heb meeste zin in Fleet Foxes. Maar ik denk dat de meeste meiden die wij kennen daar niet heen willen. Maar we gaan er wel lekker heen. Wat is onze favoriete band. Ja, e- ever. echt dat is de band waar ik verliefd eh, op jou ben geworden. En de weekend, toevallig. En de weekend, ja. Maar de weekend, dit zo decadent hebben we al een keer gezien op Coachella. <laughs> ja, oké, maar eh, dat was zijn, letterlijk zijn eerste live optreden ooit. Ik weet nog dat hij, zeg maar, vier weken voordat hij... Eh, eh, naar Coachella ging, een oproep plaatste op Twitter. Oh dus ja, echt van bandaudities. Oh van oh luister, my God, ik, ik herinner me dit nog. Ik ben op zoek naar bandmembers. No joke. Hij was echt letterlijk op Twitter vroeg hij van, Hey, any bass players out there? I remember, sorry Stan, ik eh. Ik ben een gat voor de gat. Wie doet dat in mijn auto? Dan ben je niet goed? Oké, kijk. oké, eh, Ja, dan moeten we ons omkleden zo. Jij doet een lange broek aan en deze schoenen toch? En ik moet even... Zal ik mijn spullen nu pakken? Ik, ik ga deze schoenen niet onder een lange broek Nee? Zo. Eh. Zo lelijk. Maar zie ik uit als een Italiaanse bordeelsluiper. Ik denk dat ik deze zonnebril op doe. morning. Ik ben net wakker. Sander is in onze hotelkamer. Het is echt een super mooi hotel. En we gaan ons klaarmaken voor dag 2 van Coachella. En uh, ehm, daar is iemand gekomen om haar te doen. Hi! Hello. We're gonna do braids today. And glitter. So I'm excited. Dit is zo vet, kijk. We hebben de eerste titel gedaan. Zo heet. Hij is nu glitter in mijn haar aan het doen. Zo so cool. Ik wou echt dat het elke dag Coachella was. Dat ik elke dag me zo kon... Uh, hoe noem je dat? Me zo kon eh, omkleden als een soort van... Uh, dress party. though. So cool. That's too much, maybe. With the glitter, you mean? But it's just like a cool... We can do maybe try it and then... I was just thinking one piece. Like a longer piece, I think. So we can do like the cool dit is mijn look voor het eerste gedeelte vandaag. Eh, dit is dus mijn haar. Denim, denim. En ik doe vandaag drie outfits aan, omdat ik verschillende projecten moet shooten. Hey girls, what, what are we doing here? Shooting! They are stranded. We're stranded in the desert. later weg, weet je wel, in Amerika. Toch, Nor? Hoe tof is dit, zo'n verlaten weg? Gaat het? Ja. Bezig met omkleden. Ik ben benieuwd of ik mijn schoenen aan ga krijgen. Ik heb een jurkje aan mijn Ah, dat is nice. beetje moe. Ja, je spreekt. Zullen we, iets, en zullen we een geheim vertellen? <laughs> ja, is goed. Sanne en ik hebben stiekem sigaretten gerookt gisteren. Eh, nee, dat is niet waar. Dat, is, dat is gewoon niet waar. Don't get angry, mom. We dachten, we're parents on the loose. Let's smoke some cigarettes. Don't smoke, it. Ehm, dus ja. Anyways. Wij gaan naar het hotel iets ophalen. Ik was iets vergeten. Ja, ik was het echt vergeten. En waar ga je naartoe? Oh, ik ga niet hier werken. Maar schat, we moeten... Eh, voor, ah, nou, gaan we ook, Voor vijf uur daar geweest en Het is een half uur rijden. Komt goed. Oké, we kunnen het echt niet missen. Nee. Um, spullen ophalen bij het hotel. En, maar dat doen we eh, daarna wel. Waarom moeten we dat nu doen? Omdat dit onderweg naar Coachella is. Oh, ja. Snap je? Sure. Oh my god. Vet, <laughs> zeg je dat? Ja, fucking vet. <laughs> How excited are you on a level from 1 to 10? Nou ja, het is dus vanavond gewoon uh, Post Malone, Fleet Foxes. Louis, Louis the Child. ja, het is gewoon, dit is gewoon mijn favoriete dag. Ik bedoel, hierna is het gewoon vanaf. Maar ik wil gewoon eigenlijk gewoon... Wat ik wil zien is, als Post Malone gaat schreeuwen... Congratulations. You know, dat is wel het moment dat ik zeker weet dat, dat iedereen ontploft. Ja. Work so hard, but got out to vacation. Kom, let's go, let's hit the hotel. Enorm. Heb je er zin in in dag 2? Zeker. Oké, we moesten wel een heel klein beetje lopen. Dan moet je even kijken, dat is echt... Ja, het, komt, misschien dat je het niet heel goed ziet. Maar hier zijn zoveel auto's. En natuurlijk zoveel mensen. Heel tof. Ik heb alleen zo'n zin in een colaatje. Jij? Ja, water meer. Echt hè? nu, die zegt het is echt heel bij waar ik sta. Tof hè? Wij zitten op de fiets. Naar de, eh, onze parkeerplek. We hadden echt geen zin meer om te lopen. De parkeerplekken zijn super ver lopen. Dus we dachten, we gaan de fiets nemen. Toch? Ja. Hoe, hoe vet was het Post Malone? was zo honestly, hard. Echt. Zo hard. Niet. minimaal, normaal, maar hij was zo uit zijn dak, sorry. hij kwam echt niet meer uit zijn woorden, maar zo dik. Ja, zo dik. Als je zulke hits hebt, dan maakt het ook niet uit, weet je wel. En wat hij vertelde ook van, luister, ik ben mijn hele leven lang geridiculiseerd. Iedereen die zei, je gaat het nooit maken en hier sta nou, ik nu. En nou, they always say congratulations. Weet je wel, dus ja, that's the message, baby. Als je blijft werken en je gelooft in jezelf, dat komt helemaal goed. They say congratulations. They do. They do. And they all want to be your friend. And on that note, we're gonna end tonight. Good morning. Het is 7 uur. En Sander en ik hebben al heel veel foto's gemaakt. En twee uur geslapen. Dus ik kan niet zeggen dat ik me heel fit voel. Ga je mee naar het ontbijt? Ja. Ehm, maar ja. En ik heb geen foundation op voor het eerst in Forever. Want ik ben mijn foundation kwijt. Niet dat ik dacht, laat ik het even een natural look doen. Maar ik ben mijn foundation kwijt. Ehm, ik zal even ons hotel laten zien. Zo kom je de kamer uit. Of heb ik dat gisteren al laten zien? Zo schattig weer. Bandoontjes. Dit is ook zo mooi. Al die bloemetjes hier zo in echt zo'n schattig hotel. Zeg nu gewoon, ja dat is gewoon, gewoon niet waar. We zijn het ontbijten, wij filmen. Iedereen zegt altijd veel meer wat je aan het doen bent. Maar we zijn zulke hongerige beesten, dat het gewoon nooit gebeurt. Zo mooi hier. Echt, als jullie ooit naar Palm Springs gaan, ik heb dit hotel overigens gewoon betaald, niet gesponsord gekregen. Soms denken jullie dat dingen gesponsord zijn en dan ben ik oprecht enthousiast hebben hier gewoon voor betaald. Ehm, dit hotel is echt amazing. Echt een aanrader. In Palm Springs. Het heet Korakia. Korakia. Toch? Het is echt zo'n fijne plek. Ja. Echt amazing. Doe me denken aan bij mijn opa en oma thuis. Leuke opa en oma saus heb je dan. Nee, maar... <laughs> oh my god. nee, maar er was wel water buiten. sorry, het is echt waar. Zo'n fonteintje. Ja, ja. En, maar vooral het geluid van vogeltjes. Nou. Want dat mis ik wel. In de stad wonen is wel super tof. Maar als ik vogeltjes hoor, word ik zo vrolijk. Ja, ik ook. En hier zijn gewoon, maar overal hoor in Palm Springs. Er zijn gewoon heel veel vogeltjes hier in de woestijn. Ik denk dat alle vogeltjes die bijvoorbeeld geen papa en mama meer hebben, dat die allemaal naar Palm Springs komen. <laughs> nou, een soort uh, groot weeshuis. Alright, we zitten in de auto en we zijn even een tripje gaan doen. We zijn bij een soort van tramway shit aangekomen. Waar je mee de Sky, Skyfari noemt die. Skyfari. Skyfari, waar je de lucht mee besloten om eh, de derde dag van Coachella te skippen. En naar LA terug te rijden. Nu het rustig was. En we misten Olly ook te veel. Right? Te veel. Dus ik ben het wakker. Ik zit thuis aangekomen. Palm Springs is trouwens niet zo heel ver rijden. Ongeveer een uur en 50 minuten. Ja, als zo, er geen verkeer traffic, ja. Ehm, maar, dat is bijna nooit in LA. Ja, maar het viel heel erg mee nu. Het was goed te Twee doen. uurtjes. Dus we, we zijn er en... Eh, ga spullen uit de auto halen. En haar olie. Mijn schoenen aan. Oké, het is maandag. En I'm sort of back to life. Anyways, wij leven weer half. Sander gaat vandaag eh, de studio in de hele dag. En we gaan even lunchen met Olivia. En uh, daarna ga ik even alles opruimen thuis. En wassen. Etc. En Ollie is een beetje in een slechte bui. Ik ben weer thuis, tenminste. Terug in onze Airbnb. En eh, ik zat even mijn beelden te kijken. Ik denk dat ik de vlog ga afsluiten van Coachella. Want het is leuker om dan een soort van dedicated Coachella vlog te hebben, denk ik. En we zijn hier nog één kleine week. Dus dan... Mm, was het dan handig? Ik denk dat ik dan nog een tweede LA vlog maak. Ik hoop dat jullie de vorige al gezien hebben. Zo niet, check die dan even. Die staat zo dus online. En ehm, ik hoop echt heel erg dat jullie deze vlog leuk vonden. Eh, ik vond het heel leuk om te filmen. Het was echt een super leuk weekend. Ik ben wel echt heel nu. En vergeet niet te subscriben hieronder. Dan kunnen we zo snel mogelijk naar de 100.000 subscribers. Dat zou ik heel leuk vinden. Ehm, en vergeet me niet te volgen op Instagram. Mijn Instagram is @queenofjetlags. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal. En ik zie jullie dit Ja, ik zie jullie zondag weer.